Si ets tremendament sentimental i adores els formatges, queda clar que on has d'anar és a París. I si el teu web s'adreça als clients catalanoparlants, queda clar que has d'utilitzar el .cat. Entra a domini.cat i registra ara el teu domini per només 5 euros. Donaràs coherència al teu web mentre fas vacances. Oh la la, a internet i en català, .cat.